आज हम बताएंगे कि मोबिक्विक अप्स में जिप पे लेटर सर्विस को एक्टिव कैसे करेंगे सबसे पहले मोबिक्विक ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ऐप्स को ओपन करें और अपना मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करें अब हम जिप पे लेटर पे क्लिक करें थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेने के बाद ओपन होता है यहाँ यह दर्शाता है कि दस हजार रूपए तुरंत प्राप्त करें खरीदारी यात्रा भोजन और बिल का उपयोग करें आला नियम और शर्तें हैं pay back up to 20 days later at no cost. No hidden fees. No hidden fees आपसे पहले मंथ बिल में एक सौ उनचास रुपया ज्यादा देना होगा इसके साथ में 200 सुपकाश मिलेंगे जब आप पहला बिल पेमेंट करेंगे तो बिलिंग साइकिल एवरी 15 डेज यदि आप लेना चाहते हैं तो एक टिप नाम पे क्लिक करेंगे यह आधार कार्ड से केवाईसी करना होगा केवाईसी के लिए बॉक्स को टिक करें और प्रोसीड पे क्लिक करें केवाईसी के लिए आधार कार्ड नंबर डालकर नेक्स्ट करें यहाँ पे सिक्योरिटी कोड भरना होगा यदि सिक्योरिटी कोड क्लियर नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश एंटी क्लॉकवाइज एरोस पे क्लिक करें आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा ओटीपी भरकर सबमिट करें इस प्रकार अपना केवाईसी कंप्लीट करें और सर्विस का लाभ पाएं